Caralho, bispo, mais uma? Caralho, bispo, mais uma. Caralho, bispo, mais uma. Colé a poesia, droga um caralho. Caralho, bispo, mais uma. água. Olá, pois, é Adra, com beat, caralho.